запрещено, и, значит, три, вот я нашла, я говорю, четвертое, и нашла, это очень порядное. Причем, что характерно, очень большая разница по районам. И по количеству заявителей, и по количеству э, технолог, и по э, технологии работы. Значит, заявителей в Адмиралтейском, если Полина все написала, то получилось у меня э, с, это самое, 47, э, по-моему, 46 вот, это ну, самое большое число заявлений. И есть три района, где нету заявителей. Смоленского нету, да? Смоленский, это самое, ну это суды. дворцовый, курортный. Ну, э, Петроградцовом есть. Ой, Петроградский, Петроградский курортный. Петроградцовом есть, да. Э, вот, это самое. Курортный, Кронштадт. Ну, да, это самое. Э, ну, то есть, Курортный район, там суды, значит, это самое. Ни одного заявления. Вот. И э, самый ленивый суд, э, самые ленивые суды на Адмиралтейском районе, которые возвращают огромные массивы заявлений, не сравнить с остальными судами. То есть там, например, из там, 47 поданных больше половина, ну, там, две трети возвращено. То есть ни один суд так не делает. Это соотношение э, другого. Да? Вот. И есть необычный Дворцовый район, в котором 4, 10 э, дел подано и 10 прекращено, то ли они отозвали, я не помню точно, то ли что, то есть не возвращено, а само... Ну, то есть надо смотреть, не, нету картинки, в разных судах разная картинка. Я сегодня вечером, когда публикую в библиотеке Петербурга, угу. вот все эти слайды, это со мной ну, презентацию, и там видно просто каждый суд как микроскопом, какие технологии он применяет. То ли возвращает, то ли прекращает, то ли отказывает. Вот. Я еще подправлю, наверное, насчет вот, и смотрите, э, это только начало. Э, вот Алексей говорит, и Юрий э, говорит одну и ту же мысль, что нужно собирать всю эту информацию, это только начало статистика, да, нужно собирать типа решений, там, кто заявил. То есть я теоретически готова этим заняться, но нужны люди, которые бы могли помочь, потому что 120 дел переработать, опубликовать это невозможно, и нужны люди, которые там готовы передавать людям по своим делам. Это вот с одной стороны. Вот. Глеб, наверное, пересказала все, так что не учится. А я не посмотрела. Ну, ну давайте я начну. То есть, ну, собственно, вот мы видим, э, теперь там это вопрос дискуссионный, э, ну, вот моя точка зрения. Э, в чем причина, так сказать, наших проигрышей? Ну, причина номер один – это то, что мы начинаем махать э, руками после драки. Значит, это то, что прозвучало у Динара. Взял и проанализировал, что было после 14. Неправда, мы точно Я Значит, э, то же самое прозвучало, э, так сказать, причина, как бы, э, номер два, тоже у Динара. Э, то есть причина это максимализм или минимализм. То есть, когда мы ставим максималистское требование, абсолютно справедливое, но идиотское, потому что оно не имеет быть, никаких шансов быть удовлетворенным, об а отмене результатов выборов. Значит, соответственно, посмотрите, вот Ломоносовский суд когда-то отменил выборы там году в 2009, и теперь Ломоносовского суда в природе больше не существует. Значит, соответственно, а, Другие судьи сделали из этого определенные выводы. Значит, соответственно, э, выбор между максимализмом, дальше биться лбом об стену, или минимализмом. Тут же Динар правильно подметил, по 26 главе или по 25. То есть, если по 26 мы глобально претендуем, а если по 25, так сказать, то что-то такое мелкое. Значит, да, те немногие 3 или 4 вы, выигранных дела, они фактически сводятся к 25 главе. Значит, соответственно, вот это две основные предпосылки. А Чтобы понимать, 25 глава не ставит под сомнение то, что избирательный процесс происходил без нарушения закона. Он говорит, это говорит о том, что были нарушения конкретными должностными лицами. Правильно? Мы же их по 25 главе обжалуем. Да, дальше, так сказать, детализация нашего идиотизма, она состоит в том, что все мы в суде э, тыкались как слепые котята. И, соответственно, предоставляли другой стороне возможность со слепыми котятами поступать любым доступным образом. Значит, э, извините. А, соответственно, а, здесь вот звучали вопросы о а, видео и о полиции. Значит, э, ну, мы же шли в святой уверенности, что, так сказать, э, по, по ходатайству мы о видео, и мы видео без всяких, так сказать, трудов получим а э, озаботиться тем, что это определенный механизм, что вот да, были, были решения ЦИКа, были решения э, городской комиссии, потом в исполнении этих решений ТИКи заключали договоры, вот, которых мы не только не видели, но даже не почесались, э, ну, как бы затребовать, и даже не, не, не текст, а хотя бы реквизит. А, соответственно, и это ставило нас в полностью проигрышное положение. То же самое с полицией, так сказать. А, если посмотреть закон об основных гарантиях, то там никакой полиции в помещении для голосования не предусмотрено. В то же время сегодня, вроде среди продвинутой публики, можно было услышать, что ну да, полиция помещений для голосования, это нормально. Вот. А, при этом, так сказать, если мы посмотрим а, список лиц, присутствующих в помещении для голосования, то мы увидим фантомы. Вроде видел четырех здоровых мужиков в черных мундирах, а в списке их нифига нету. Ну так надо либо крестик снять, либо Значит, если они там были, то, соответственно, они должны быть в списке. Если они там не были, значит, их там и быть не должно. Но, опять-таки, так полицейские же туда залетают. Не просто так, что мимо проходил, увидел вывеску «Избирательный участок» и зашел из любопытства. Нет, это же механизм, так сказать, идущий там чуть ли не, не из Москвы. Ну, по крайней мере, на региональном уровне 100% существуют планы по району и по... Э, а? Так нет, вот сколько-то тысяч полицейских, это были такие э, журналистская билетристика. Вот этой журналистской билетристики я как бы в интернете видел. А вот такие-то подразделения обеспечивают такие-то ответственные лица, да, в такое-то время, в такое-то место, они, эти планы есть, но мы с вами о них только, к сожалению, догадываемся. Почему, Алексей? Я такой план видел, план расчет по Санкт-Петербургу. Давайте. Я его видел, мне не ну, нравится. Ну, я ну, что э, регламент? А что а тогда об этом говорить? Я, я знаю, что он есть. Вот. Я же пытаюсь подвести чему? Что нахождение сотрудников либо мы сказать, продолжаем заниматься идиотизмом, то есть сидеть и ждать очередного 14 сентября, когда нас в очередной раз, так сказать, мордой об стол, и совершенно заслуженно, так сказать, либо мы как бы к этому будем э, каким-то образом готовиться. То есть вы полагаете, что, а что, что, что, что, что, что, что, что, что, верили, ну да, так сказать, там сидят хорошие люди, только вот их квартирные вопросы э, э, чуть-чуть э, испортил, и если мы придем, то они Жалуюсь. так честными Жалуюсь. останутся. А они фальсифицировали все еще до 14 числа. Они придумали эту фальсификацию, да. вот идею. и придумали, и начали реализовывать. Пока мы пребывали в идиотическом заблуждении, что ну мы придем 14 и все пронаблюдаем, а потом ай-яй-яй, нас обманули, мы пойдем в суд махать ну, это не... не кулаками. Сейчас вы, я закончу, да, и вы меня опровергнете. Значит, э, и, собственно, э, так сказать, я никого не хочу тут э, заклеймить, я просто хочу предложить какой-то выход из этой ситуации. То есть, на мой взгляд, наша задача как можно скорее, не дожидаясь очередного дня голосования, а, истребовать максимум подноготные из избирательных комиссий. И в данном случае э, цель номер один – это тики. То есть э, я бы по, своему характеру бы с удовольствием начал с самого низа, но проблема в том, что э, низа очень много. И его нет, на самом деле. Вот. И, э, а наших сил очень мало. И, соответственно, если мы займемся, значит, соответственно, если мы там будем бороться там с Чуровым, то тоже, так сказать, мы как бы, э, так сказать, какие-то комариные писки, так сказать, э, из Петербурга в Москву. Значит, соответственно, так сказать, единственная реальная цель – это тики. И вот, соответственно, э, надо бомбардировать систематически, массово, долго э, запросами тиков. То есть сделал примерно как красивый ну, Петербург, теперь, задолбал. Теперь можно, а, можно я, как сейчас я, сейчас а, типа, я, да. Вот я уже назвал два направления, по которым, на мой взгляд, надо запрашивать. Э, это полиция, это видео, и третье, это порядок делопроизводства. То есть мы столкнулись с